¿Por qué motivo usted hizo esto? Me engañó con un dinero. ¿Me engañó con un dinero? Sí, 23 mil pesos que le di el 23 de diciembre. Y iba a estar conmigo y no tuvo nada. ¿Y entonces qué hizo usted? Yo la envenené y la estrangulé. no. ¿Han tenido ustedes problemas? Otra vez, judicial. ella ¿No se arrepiente usted de esto? la justicia ella. No se... Frente a aquella casa de blog, él salió briciado en el motor y me dijo, va a a los muchachos que maté a Elena. Yo soy telabomba y salí para acá disparado de una vez. ¿Quién fue? ¿Tú ¿Cómo fue el nombre de él? Nosotros lo conocemos como el flaco. Tiene un par de días porque esta era la casita de ella y la vendió. Y después se, metió para allá, ella no quería que se mudara ahí. Y ella apareció temprano ahí, yo lo vi que ahí subió después para acá. Pero parece que estaban ahí trancados y, y no lo vi que salió más hasta que hizo lo que hizo. ¿Qué la joven eh, prácticamente está en, en, estado delgado porque cuando nosotros la sacamos de aquí, la sacamos eh, botando sangre por boca y nariz, inclusive hasta por los oídos, y eh, se supone, se supone que lo que ella utilizó fue un veneno a través de un jugo y hizo que ella se lo tomara obligado y eso fue lo que realmente nosotros entendemos que fue lo que provocó la situación.